Բարև ձեզ, ես YouTube-ը մետեք տեսեք ինչ բանի մասին է, քչուկ դուք տեսեք եւ բազաոտակեւ է զանգակին է սախփեք ու լայք դնեք։ Ճիշտ է։ Բարև ձեզ, ուզում եմ մի հատ նես նոթբուքի մասին պատմեք, դուք լսացեք դե։ Այս իմ նոթբուքը ծայսի, չգիտեմ իսկա կերկանոս է, ես չգիտեմ, իսկ որ իսկ որ զահատկա չկա, զահատկա չկա, միացեմ տնեմ ես կերկանոս, դուք հիմա բացատրում ես նոթբուքի մասին։ Դուք տեսեք, ես սունգ եմ։ նայեք, ես ես ես բացում եմ ճերքերով։ Այմա ես հանում եմ իմ նոբուկես։ Նոբուկես իմա հանում եմ։ Ու հանաչում բուկ տեսեք իստելի։ Ահա, ճասե իմ նոբուկես, գեղեցիկա թե չէ։ Դե մեկ կամ բանությունը ասեք թե գեղեցիկա թե չէ։ Իա զուգուկը գիտես ոնց է կիծեցնում, մեզ էս ֆոն, պլյուս, վերև, ներքև է կանում զուգուկը, էս ճախ ացե արևն է ուզեղ ացնում կամ ացցնում, տենց ասես մեզ նուբուկի ճվնա։ նուբուկը մեկնիկ չունես, մատով սենց ես ավիտեղ գնում ես, գնում ես ավ օք ես սխում ես, էրոջ օք ես սխում ես, սա նման բան սխում է բում։ Որպես արտադրող մի միացնում էր։ Զադը սիկիտը բանի հովացում շոտափոխոչ վեճայի, ճանճայի, ստիկերի, յուզբիրի, ճանարի, այնպեսի, նաուսիկի և միկաֆոնի, ու մի ատա չիպի տխունդ ես այ ես ձեզի ճուզ կտան դեմ են, դեմ, այս վա, դուք տնում եք ես չիպը, սա ես հանում եք դուք տես եք ես չիպը, դեֆը, դեֆը, այսպես ջերի չիպա, ու ես էլի դնում եմ ես չիպը։ Էհ, ծեսի ես բելեջ է, տոտ ճուստը տասը մի կոմեջ, աչ կոմի բենիքերը, ու ժյուզբի ես է դիսկավոտի տեղնա, այսը Ես նոբուկի կամերաժի մի կախ խոննա, ազվա զանգը վաղտը խոսում էր պետքախը տեսեք ինչպես է բատայիկը հանում նայա ես ես բատայիկը հանում ես ու սե բոբոյի ոպես ես դատեսիկի բատայիկը հիմա մեկ չէ կողանը էլի կպճան ոչ ու չիչի ճակնա գտեք նրանց կյանքի մաս Ժողովուրդ ջան, եսի նայեք, եսի նոբուկի զատեսիկն է։ Այս հիմա զատկը չունեմ, այս բանը լարը ուղերա, դա դե հիմա եսի չկա զատկա, վեճենի մի քիչ հետո կաղնեք զատկա կվեճի չկա։ Ու այսքան էս վիճը, այսքան ու վեճ։